ngakakubira polisi ngemukwata taata we oba mukadde we mm-hmm. this resulted into death such information however would remain unsealed and the cause would be only referred to yafudde ekikutuku mukaa kundi yafudde ekikutuku kumbe bamusambye busaa yamusambye yakoze etya yamusindise yakoze eki mm-hmm. interestingly eh? men would marry after killing their wives surprisingly eh? some men remarried from families of their deceased wives One incident that intrigued me is when Kajua quickly married a second wife after battling his first wife to death. Within six months, the second wife was also dead and Kajua remarried. At this point, however, villagers became suspicious and banished him from the village. ne batandika omukangavula bamugoba ku kyalo nga bakyala taba abantu baga nedda mirundi tasobola kuba mutamiivu nekayiwula n'abamubi nembabazi n'abamubi nekadaga n'abamubi bukenyamwe buli abakoledde ye n'abamubi then bateeka okubanoonyerezaes nti gavument has lost okujjako ngaenyonyodde kyenyinyonyola nti bano baba bafaaza abawasizza abavudde ku ki enaale mu masexprain tife waffe tetukkiriza intolerance tetukkiriza muntu azimba awanika bbango mu kuba is highly disciplined abantu kasita bakimanya nti zambia n'emiringo talinnyangayo abantu bemasaka tebanyiga nti eddungu tebamuwaddebwa era abakatuliki neddungu yasigalamu kuba eddungu yali amanyi nti sisitemu yaffe bwete bwekolaki naye oba president museveni buli muntu gwalaba ngaafuna popularity mu bantu amukakanya asobole okutumbula mutabaniwe nedda ekyo kirala toyinza anti ye museveni bwetumala okulonda tulonda ye kakati bwetumala okulonda buli gwawadde omulimu aba akolera ye kubanga pulezidenti yenyini yewako obujulizi eh. nagati nakozeseza obukode bwekiyegera nenkubira amasimu abantu ekitegeza pulezidentiaga weyagwira akabonero eh. kugamba nti ngende nga independenti anti kyenkubuuza hmm. mukazi wayinza okuga nti ngende nkuule nti ngende nkuule omusajja mukazi wo nga mulemaganiddwa eh. takulya takolaki bwakugandi kagende nzimba enyumba ewaffe tunayagala onajjanga yokkiriza ate nzikiriza yes obanga kadaga yali amaze bo baali bamaze kadaga bamuwa emyaka emeka kumi kubanga bo buli bwadu betikka lubengo kati mukiseera kenani yetikka olubengo nti olanya kyembaga nti sisitemu yabwe bajinyonyolanaye olwa museveni lwakitubalwetikkakoanti ye yakugambye ye train driver yatuuka nayo gyeraga ya mwe mujja kugwa mwenna mwena yeeyo okutuuka wali anti muganye okukkiriza nkugambye nti nkunyonyola nenkugamba ti when i joined the government for 15 years ago kuba kati maze emyaka musanvu mm. ekitegeeza kati nakawandiika dde eh, wakawandiika nga wakamalayo emyaka nga wakavaayo i joined the government 15 years ago i confronted a similar situation people had been used and dumped conducted themselves like these illiterate village women instead of divorcing their brutal and abusive husband they preferred to stay put gwegwoga nti bamujoganigwe sakwa agadde ebbaala ya gundi yabamwitani baliebo hmm. namuyoola namuteekako mada namukuba mukome enkyoka jjayo olusingo singo lwako ne bakawa omulimu muyiso nyaika noti kate gabayinza omuwe bwavaisi nakola e- e- enkyalebukyakamakya nagenda ewoolanyamu apulovingi kakati kale eh. kamaze emyaka kumi netaano tamanyi kigambo ye gwe bayita sipiika okuyimirira yina nokuyita sipiika konale bumemba kati asuulewo tawulo obubaka bwa palamenti abusuule anti kyenkubuuza nti kiki kine ekibakomyawo nti bukenya yali vice president neyeyagalya musente olunaku lumu bukenya yagenda emengo nga bokerera amasiro nabadola emitwalo eki nebamukubira esimu abafere nebamugamba nti enkumi tano teziriiko nagandooza nakute ku bande okyamu bokenya alina kibanda bokenya yakubyewo okwesimbawo kubwemupivumavaiwetwaletiwetweriyabadde anoonyaki yakyenkubuuliraomusajja yatuka ku sa lya vice president ate kakati kadaga bwe yali deputy speaker bamuwa gratuity mm. n'afuuka speaker bagenda muwa gratuity biliyoni nga mmeka hmm, mpitirivu mm, alina high profile era nze kyembagamba nti kwalo yange nammwe ku disoyinga muntu nga nze nga mmange bamwokereza nonkuba mbukedde nti mirundi bayise nyina bamukebera omutwe emyezi enda kulubya nozisasula ogwo mutego gwayingira mu nyumba yakabusenga nogwa kulubya n'abazukulu abanakana bajazireeta eh? yes, yes. omanyi kakitegeeza gwe omanyi tikati akasobola okufa eh, naye nemukwata n'obuntu bwe nemubuteeka ku wiribalo nembufulumiaenaku eh, eh, bbiri nze nekomawo mi alese ebbalomu banemuttira ewange you cannot kakati the question is balwaki kyebagenda nakibanyonyola ihave spent 8 years at home don't think that my family has not suffered a man was traveling every time amaanyi twafalire no ne pasipoti yabwe nagibatisa enga wanyiga nnyo no obusungu bwe bandaga mmange yaŋŋamba singa tewagenda wa mukama woyo singa wabulugange wegali what have they paid me bakupingakuba mwana wange kwagala kutta mukazi wange kubanga balowooza mbu nina okuddayo nkole nabo mwebaza bali mutaga endayoga abyokamwe ojja kupera bulamu yange nojja keno nojja keno nojo nti tutule bali kwaso mutwe agenda jo gaba neza mukama untande so mwekengera lwachi ba mafia lwachi ba mafia yeta bajja mu cabinet system yamwe nonko gambi what prevents these people from going nachiwandika wa mm -hmm. nengo bantu bandi bade bavawo ne bagenda tamali wagenda nakugamba nti bane ekibagana why mafias dominate and control the state there is a debate a very big debate omukulu omu ayagala obwa pulezidenti anjagala era nze nawandiisa ekitabo ekyange in case i die who is responsible kubanga mmanyi nti bokedde ejja kkuba ebintu eraramba zeekole ki there was an attempt to send omuserikale ankuba esasi obujulizi bufe bayinza okukola nakiwandiisa ekitabo mm. if i die who takes responsibility kubanga buliyanga boogera mm. oliya mugambye tiyefwe ayeriminate mirundi museveni will not get abroadi man like him asobola okusinzira ku museveni bwayisiza abantu tewakyali asobola kumufkakati namugamba nti ekyokubiri we must keep mirundi ngaali poor erichi mirundi will disturb us ne bamugaa noleta swi nti nze nina kuba muwanvu muko sirikoleramu ndikola mu ssabo naye gwe sirikoleramu nti kubanga aŋŋanya okukkiriza presidential bdanyigiriza nja kubenyodo nkubasa mutwe nja kusuula eddala eti ejogo ndi kujja muto bajana nokuteeka nda house arrest because hmm. nti banyigirize eh, kakati batuuse mu situation yoba obulenzi tetumwebaza ayina pulogulemu ze eza organize ezaki kati ayagala sindikoyo omuntu mukubenyodo mwasa omutwe why should I how you have come to attack me mm -hmm. with a gun mm. I've disarmed you why should I not kill you so called righteous sekuta lwaki gwolowooza nti nakusavinga gwe what if you had succeeded okujjako programu jangu nkwasa omutwe jangu ba omutwe ogwo nkwase ajireta tafuruma geti eh? yes ajireta tafuruma geti but i support museven i don't need it to be in government my contract was extended to fonayeomukulu gowagirangaamuwulidde mm. nti it takes two to tango omukazi om abasajja bedde abajjanga nebagamba nzize ne munno nzize n'omugenyi mhm. kati kitegeeza omukazi oli agenda <laughs> kuva ku kitanda onoasuleko do they do them these days tekisoboka kakati waliwo abakyala abawasa abaana bonna babawasa mm. era bino ebikkirizibwa okuwasibwa byebijogebwa omukazi omugaga asobola nobawasa babiriyetanakuyita buwo gwokkiriza noyingirayo ewaffe waliyo omusajja nga muyita zakariya mm. yagamba nti njagala omuntu anaka okulimanganga enkoko ambulira eswala ah. namufuna era ngaakerakukokolima yes fepe weliwo omusajja eh, ali eyo mugundi mubutale bwewafe <laughs> bamukuba emigajja n'emigongo ena mhm. londako gumu waliwo gwenkumi etaano mhm. waliwo gwomutwalo waliwo gwenkumi ebiri gwejjako omukube ani yamuyita kasita omukuba gwengaosasula waliwo abasajja babeera mu masabo nga akuba byebajagala mbwe bajjajja bamuyita bwakola galeka n'amaka gaako gomanyi nti agasajja galeka amaka gaako kati genda mu masiro mulimu mbuose kabaka gundi yawasa oli nakwata omwana we namuteeka mu masero mu famire omwo mwemuva gonde mwali atudde tazaala kubanga mukase kabaka gundi omuzimu kakati if its not mandatory nga kiri firidom it remains up to you naye kino kiyigiriza ki bana nrmkyakagambye hmm. sikadaga ekyammwe kyonna kiyigirizaki abali mu nr institution yaabwe bwete bweri bwe bagizimba tewali alina kuyitamu mulala kwenkana pulezidenti buli omu alina kuba wansi obusamize buli bwebuti embuzi yaddungu bayabitanga byeru nabyeddugavu kasawamirawo embuzi endala eno bagirya enkulu omukulembeze ati amufaanana kasi otandika okuteeka nga disizoni ne mutabani wonga owedde eh, mutabani wange kiteteesa naye ntya nti twagambye kuvumba kye nti banali nagambye nvanze ntya nti john yayo agambye ayagala kino oba okyalina amaka oba tokyalina nti this highly disciplinary institutions gwe kyogamba temuseveni bwapolomonti ngaabamagye temuli bayomba nti omusajja gembadde abadde ankubira sauti ye bamukoziza okuba amasasi mu bbanga ye sibakutuka mukoti maaso nolwekyo ekintu kyewayingira mu me i don't blame, I blame these people when you enter this institution called nrm do you know how it operates kubanga bakulaze tebali senekitivu nabaabwe wenyini ekyuma ekibakolakikakati eh. gwe next recruitment bwejja disaston mu magye why bajja okuwandiika omuntu gwe newetekawo nogenda nga waliwo yali ayagala okgenda gwe nomulemesa noga nti ojja kukolera mu magye lwaki mu magye basooka okudduka nebakebera emisini nebakolaki ye to tell you the training in the army is more than the real life at battle because you will die kakati gwe ekintu demu lwaki kakati tegamba hmm. nti ensonga zizino nnya kanzibabuulire mafia dominates the state dominates the state and control mafia dominates and control the state using the practice of avoiding individuals this is usually applied when mafia well understand the person appointed by the president especially the financial muscle of their target gundi kakati osegirinya mm. agenda kufuna obukadde bisatu bwamotoka ova weri muti kibula ŋŋanda bamugula n'avuma uyo ŋŋanda yawunye yawunye kawunye kawunye singa kabaka sala omusajja nkakati kiki <laughs> gula kuvuma bantu kano kasaanyakalina omutugu kalinga foloma y'omugaati <laughs> ate abaganda mwewunye ne mukama eh? ye type gye mwatute abantu abagezesibamanyiyo eh, eh, okimanyi nti enyumba yasipiika oba yani eya hmm. vice president amusuwa hmm. bajja buli nyeri zasatu nebajja mufanisha nebakyusa nebaleeta omupiamutiringiyo Mhm. ezo emotoka tebasobola zirabirira nebwozibawa amati tebazisobola buli kimu kyonna bali gundi spunfspiika yihi afuna emiliyoni nkaaga omwezi abaganda bagaa nti ewakoma obulungi n'obubi bozivamu tosigala bubi nyoyekyanti yegamba nkugamba tebalina politics overwhelming nze saabirabako I buy my fuel at times. Abasigali sibeera nabo. Omuzukulu tava ku mabega ga jjajja we n'agwa. Baganda omuzukulu tava ku mabega ga musigali n'agwa. Kirumi every most maggot will be paid for. Ata mu not kire. Ngendo kutambula okuva ewaka nga nategeddedde. Ekiriyo n'ekitaliyo. Olugendo lwange ndulabirawo. Kati njagala kuwa ku message. Nkugamba. Mm. Nti kadaga agwawa namuwandikako kadaga. Mm -hmm. nabagamba nti kiseka waliwo kiseka faamu mhm. eh, fee of sliding back into poverty okutya okuddayo mu bwangu eh, faamu ya kiseka eriwa yagendaddaeddwaliro lya kiseka liriwabalitunda naye gaga maketi eriwa kazi bwe yali mulimi mulungi munange nagiyitayo nasanga wazika awalinaaaaga nti tulina ente leave government and sovent zirunda olaba bente zirekomasa tezijja kudda mukubeerayo sente beyambisa za gavumenti okuyimirizawo ebintu byabwe miliyoni nkaaga ne bogenda mu banka ne bobagundi toli mubaka wa palamenti nogenda mu banka emyezi nkaaga ogenda kufuna obukadde ataano ziba twerevu gyemyezi omwaka gumu gulimu emyezi kumi nebiri kakati gikubisemuetaano gyemyezi nkaaga ziba miliyoni eh, lusanvu mu abiri ah, ah. Hmm. emyezi nkaaga mm. tayimuze emiliyoni ataano eza buli mwezi kiba kitegezo erina biliyoni ezisatu ne bwogenda mu banka kujjako banka zammwe ennafu hmm. bazikuwola n'okolegera n'otaddayo kituufu yes emmotoka ya miliyoni bisatu what does it mean kyova olaba nabagamba nti mukole disaaki ababaka ba palamenti kikumi bebagwa buli ki buli season hmm. buli tugenda mu kalulu hmm. fifit abatafunye emirimu wa museveni bafa olwembeera gyebabaliembeeragyebaddeyo okukola mirimu mirala abo abavubuka bonna bononeka baba tabawadde mirimu ump at the age of 25 ekitegeeza ntitewali ump uh, akomawo ojja kgenda n'ebisanja bibiri kale obeyo ngaolina 3 tebadda aba us tebakomawo tewali yali akomyewo ojja kulaba mu mbeera mbi nnyo omanyidde gundi obwo butiperuba nti obaa bulega engala bino bulega engala bino bulega kisejjembe nebulega ki nemugira leave me may i know how i operate nti fearing naye nkugamba ekyokubiri fearing reprisals tibakuleka n'okola ebyefujjo byonna towa musolo mu revenue tokola ki naye bwe bakuyibanga bakugoba byonna babijjayo walya guno omusolo yes waza guno omusango yes ne balyoka bakukozeza ddala ne bakumalako abeeregako kati baba dayina biriyoni meka oyoŋganda osomayo aba dayina biriyoni tekana kala awo twanotisi ate gwewavaayo dda tokyayina ngeri kijo okibikabikakisobola nga bakwata mubidiyoyo nze alimpandikako nja musekula ba kyentuza njagala owabukedde nekabusenga basasule miliyoni kikumi bwekitaba kyekyo omutego kuyingire gutte abaana baabwe saagala kuddamu kuddamu kunkandiikako emyezi enaokubaku muntu oloza kati agalaba mawulire kati alaba ku tv who has been used for good publicity oloza mawulire agagalaba kati yes kati mumupima mu kiro aluzinze kiro kumi buli wasoma wonna nkuwandiika kwani ninkuzingiza owabukedde <laughs> muwandike kupasa bugingo yalowoleza mu ddiini kati nkugamba <laughs> nti fearing reprisals bakuleka nokola ebintu during the period of fattening mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity, these atrocities would later be brought against them in the future. Nga bakitata, babi kolo bilaba, sila banga mtu wala gira motoka ya president, nalaba kitata. Sila banga mtu nga, yesu pekita jena of police ayogera, mm. kitata namu jaka kazita, nangamba kaigulanti autotereze zao. Kitata weba agenda, okugira, okukola, okugenda okunonya akaludu, tukutuku zari zizi. Tuku, tuku, nga bazoweze mu kampala kitata yakwata museveni amutwala nayingira tukutuku ezali nkebere naye kyebamusasula kyaliki bamulagalolwalibaakabomutnmmutkasajjakonekasirisibwa olwempaka balaga kitatta nagwekerera yatta yeyatta wasekesikiriniki eyali emaka nakaba amaziga agekikulunjegerekutibwabagola naawe bali kubogoza guti okusabira katonda buli saala yan guti naawe gigende mwana ate gigendangamu eh? nekita teyawumula bamwita omuwa sente nagana kalo teyakabaddemu yayiga alinga gwe yes nayiga nebankubekyakubeza kulubyo nekabusengamu bo balowooza nti nsaaga kakati kadanaye bajja kusa kulubyo mutego gujja kunyira mu nawulide miliyoni 19 nawulide tikadaga bamutwala mu disciplinary committee nkugamba hmm. nti era namuwandika ko kadaga wa nakugamba during the period of fattening mafias encourage their future victims to commit atrocities nembagamba mashereke mhm nembagamba nti i was kadaga aliruddawa kadaga ndowooza ali wano exceptional privileges maha nkugamba wano thirdly hmm. has exploited conditions such as sickness or commercial loans as a matter of fact it is easier for a senior government official to access expensive treatment out of the country however this is another trick much like the illiterate village women i highlighted in my earlier submission leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. Mm -hmm. The Speaker of Parliament falls into this category, and therefore she is ready to accept any changes for this reason. bayinzoka nti nnimbi tekirimu naye nakiwandiikadde akatabo kana kawandiikadde 2018 tozenyisanga mutwe guno tiwetise engala tozenyisanga mutwe guno kolumye drunkard kolumye fuulu but I sit down and analyze. Kati chembuza. Nategera system ye NRM era sirida. Kadaga. I can support Museveni na ye sirida mu government. Kadaga osubira chichi chanyizo kukola. Hadi kakati kadaga. Baga mba mtuwa na mundi disciplinary committee. Chiita zero mm. option. Mm. Nti Museveni ya afuga opposition. Yes. Ekitegeza tovino no deno. Tosobola. Tosobola. Mm. Kadaga nakera kumajatu deno. nakugamba nti asaze edira agenze mu opposition hmm. bamugoba akuposition kuba neopposition ya museveni tagwera mukiti kyabwe ah, ah, era bakugobayo kakati ekyokubiri wasudu katakaddu katakayiri mikes nti ekyaneeke kasa ekya seeke kyalemye hmm. nagamba nti ate nesimbewo nga independent hmm. kyatibadde tikisoboka tiyabaze kuba museveni tasobola kukkiriza kubeera independent independent yafuuka atya sipiika wali badde oleese indisipulini mukibiina ekitegeeza woyo alikomye kati yayibadde ayina obusonizi ki mm-hmm. kadaga if she accepts to be vice president yakivumye ekyokubiri will be consant embarassment nti appointment eya premisa nani yes erinnya li bajja ddireeta mu palamenti mu plenary bamaze dda omuwangula singa bakushumiryetingamoe ate nga olanya yagenda okwakuluvinga ekyokubiri kadaga ajja kubeeranga nga buli kaseera atunuulirani olanyawamaze omwaka mulamba nga tamuwa kwogera ye bwanayimiryanga ne bamuuma kati nze ku mutwe gwaolanya yagambye nti yagenda musonyiwa era yamusonyiyeolize abaganda bagaa nti kaka gwakaga musana kakirotabulamu hmm. mbanna kadaga ayina okusonya eki esodo learn from me and mugisha muntu yes we, we don't work for government mugisha muntu ye agenda mu opposition nze nalaga wange mm. but mugisha muntu does not attack museveni I, i work for museveni nkugambe even my contract was renewed for two years for uh, next four years neye motoka bwekutuka bale ekyendala abaserikale nina mm, why si njiita option zero eh, museveni tomuvaako nolaga walala gubera awo kubanga hmm. kakati kataka kyalina okukolera kugenda wuwe namugamba ngenza okukolera nani gavumenti organization kubanga kyemba nenyako hmm. nti ate mubakomyawo hmm. nti mbabazi kyanda yagenda ewambabazi n'abamawulire kujjayo baana tenti z'abaana zonna gondi ne bazijjayo eh, abakumi bonna ne babatwala abapi bakubbe kiseka bamugobera bweru yasanga emmere bagibbi kakati ono enkuba tebamukubyemu nofulumya ebintu byakubiribalo mukirayewanamukuziika nabaganayo namukuziika eh? tewalibwaka bugenda kuva mu statehouse ayogera nga statehouse obogera bamubanga amanja abaana bange ne bamutyayo nabaekyala emotoka ne bazoja tebogeranga kukigabo statehouse you cannot humiliate me like this nga mama wange baali bamwokya tumwebaze nolwigi nkola biki naye ajja kusasula ate kati agenda kutemba nyonyi ewaabwe tebazina mazina musabe namala tate katumwebaze mu kabineti talaba amazina agali kamwenge ntyoba abaana banjoge nti ono omwana alowooza nti njagendayo kanikiruhemu eh, nzitwalaomutwe ogo bakwase nabakyawanyo ensonga ya segirinya ojogerakoki anti nkwenti segirinya tayinza kuvaayo kubanga waawe segirinya bwavayo era bamugamba tigwegenda obeere kugundi tebajja kuwasamuni olaire eh. abo bebagala yetabebaganda kubanga siginya bwavaayo eh, eh, bobi waine ayingirayingirawo ate agenda mupalimentebatawanye era nze nkugamba hmm. nti nze kadaga namuwandika nakola kugondi wano nakola kadaga situation gyalimu yeya mbabazi ayiwude hmm. nti hmm, nkugamba nakugamba nti mbabazi agenze ajja kudda talina kyakukola talina kyakukola this what i told you nakugamba nakugamba hmm. nti mbabaza ayina okukola ki okukoma nakugamba kan he join dokita besije mbabazi mm-hmm. nakugamba this is olusanirayikire ye namugjawa nakugamba mm-hmm. nakugamba wano nti kani mbabazi reconcile with the president nembagaa is olusanirayikire at that time the two men would have sorted out their differences before the fall of the hammer. His biggest asset has been the media. This was largely dependent on his office and political crowd and Kabushenga. He's likely to lose this one too. Foreign investors and bankers are also likely to abandon him. He therefore cannot bankroll the serious presidential campaign in opposition. Mm. Mbabaza muwandika. Mm. Nimbaga era akomyewo nembaga nti tasobola kubeerayo ezo amadiv vehicles zebabawa tosobola gikola saavisi sente nga zizoirivu okujjako ngaoli business man nga wabimanyiira tiniaibaimaironofiwero hmm. emmotoka yabwe kinene nnyo abaserikale bebabandetedde kuba bebagala okunzita otherwise ewange tiwabadde baserikale hmm. bo benyini bebaplaninga mukifo kyokubakwata baleeta baserikale so me am used to that type ti enkoko enzungu kati togifulumya ebweru ngaemmere kuweddeko enfa bufi temanyi kwetakulira enkobe yebusitema nenkobe yokukaluma noziyola noziza mu national park zifa zimanyidde kulya menvuba eziri empirivuuma nebiri mugundi kapa nogimanyiza enyama teddamu kulya mumese eh, this is the psychology of a person kati museveni awo wabafugidde nakamala yes ndiwa panorusa nechivhu no nakugamba kani besi kani, kani, kani mbabazi join dr besije this is also unlikely judging from how dr besije and fdc has been switching big weeks kuli venalim for example none of those who have joined fdc have been given influential jobs nebesije bwabakola ekiri eno kyekirina eno nye besijja bwat babakubanaye bwabakola eh. besijja naye bwakola abasajja baabo batya ti besijja buli munene yenna avudde wa museveni amutuuza katebe hmm. tamwamulimu hmm. hmm. the reti eri akateeka ya ended up being a special envoy for dr kiza besijja before he went back the reti dr suleiman kigundu also did not kilinge the presidential party card ended up being a junior partner when the former katikiro of Uganda, Joseph Mwanya Semogere, joined Dr. Besic. His team became a briefcase carrier for Dr. Besic. Obviously, Mr. Semogere had more political crowd than Besic. Can your mama and baba play that role of carrying Besic's briefcase? The message is clear. Dr. Besic will always remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do in the near future? Mbabazi knows that being a secretary general nrm is transition nakawandika talinagenda hmm. naye nga batandisa omukola nga kadaga he'll hmm. be kicked out era era bamugoba hmm. was still the people reaction in the aftermath of his sacking has unmasked him it was not seen as a serious political event in fact even newspaper series remained very low finally dr besi is still a man to reckon with in the opposition as a strong opposition leader this is because she won the confidence of the international and foreign donors. Trust for financial takes time also. It seems Besigye learned from the mistakes of former opposition leaders when Nasser Sebagala joined the NRM, his supporters deserted him in mass. The Solokan Haji Alagite died and was buried. When Major General Mugisha Muntu became with this leader, he not overshadowed his Besigye. In fact, many people don't know whether is still political active or not. This explains how strong Dikotavis is in the opposition. Let me conclude by Uganda proverb that it goes. Ogwedeka entonto enyinyizikuyita ttale. A tree without <laughs> fruit is deserted by the bird. And also, siwimika yafa n'omwami. Mm. It is only a fool who dies fighting for the decision of the king. This proverb will apply to Mbabas. Nenga nawandika ddi. Nakawandika ddi. for god and my country dated sunday 21st july 2014 completed at 3 pm kati njagala kuwa meseji onoye shabani enansana eh, agambye nti nno ah, mukulu tamale nze mukkirizamu kasita yalagula kadaaga oyo shabani bwati wagambye ah, ah, ono ono lukundo wa timu muhozi project eh. ntumbu dokuveka mo changambira muzeyi wa fomiruni ntindo muhagala nnyo mm. oya kusimi busimi enene eh, ne ngonde eh. meya wa kawempe mukuru serunjoji oyetembe ofizi do cesar bambi kibi nnyo wa muwala njalo yo magureti magureti ye managing ye ye bond ye manager wa tv kibi nnyo magret okufiirwa bambi yatambula najja ewaffe nanziikirako hmm. naye nze kasa wabeera bibino ebya covid bagenda ne bakuba akafaananyi ngaomulinaanya oli gwe bakutte ate kasitolinyera intensive care unit ngaowedde mbabuuli ebya covid peke yake eh? akuna ebya covid tugende mumaaso n'ebintu byetubadde tukola nolabye esajja nga sirusiru gwago gwago lidokita hmm. hmm. letmitteriyo covid emirambo giriwa tetugirabako lulire mwatugamba nti aba covid mwe mubeziikira nimbatirawo ne sene mwabaziikawo mwabikyanga boke mwabaziikawo ngalabimwe kakati ekyokubiri hmm. nga tebanalangirira anaposaaki basoose kusasanya masikis mukibuga mwonna empya ekitegeeza waliwo yazireese ekyokusatu ne bwoba ogenda ntebe ku kisaawe kuba mwetemumanyi hmm. okuva mu uganda nokomawo olweggulo bakuyinake bakujja mu nyindo dola nkaga mutaano bakolawo sente meka mpitirivu naye nga abalwadde tetubalaba abafunga tetubalabakakati kikinalabye oh, sajja bannange sajja eryo libakuba na muwala wange nali mumugyeko hmm. you are saying people were reluctant to be vaccinated mm. you are now saying that even those who are vaccinated die kati watayusey naye lwakiti omuntu kumpa gasajja ngaganokekyogerera ku tv abantu nebakizinda nga kifuluma mm. kubaka kati kitegeeza watayusey explain it was leta separate bemwagema be balwadde oba <laughs> kyagambye nentw yakyo nentw nentw <laughs> n'ogutwe gwakyo nekigamba even those who were vaccinated balwadde balwadde kakati gwe oli musiru nnyo sajja gwe totegeera kubaka kati wa kukulieti dia problem mbuloko down doko down mwaba banonya kubba amata mwaka bawo banonya kubba embe twenjo babu ne ne yate ne sentence babu tabasola bata mu basajja mu ne sentence babu bata chatu Uganda this this wound would go na hiyo yobo lizo vitunga nga mu 7 tanna jadaya na mu ministry ati dayana yizo kulagira loko down kuba ayina uh, uh, mulamu weye tumwebaze tumwebaze tawu mulanga ko kunsi mukuyiya sete nibaziya bo tebakowa nticovid abaddewo nawe yonna era yavudde buyindi nawandika mukatabo kange nembaga nti china eja kumalawo covid india tesobola why mm. india is a democrat india is a regis democrat mm. india bwebaba nakola ekintu banonyamu obululu basoka kunonyagirira funa kululu tebasobola kukola kintu nga tebamaze kumanya erection calendar yes china yakwata abantu bonna neyasooka okuzula akawuka ko n'abatta enotikola eh, eyo okasangayo tekali kakati bano kyeberabira ti when you are working in a democracy like this when people, nga muli babbi nobu nga mwabuyiwamu ettaka n'amatate galabika mulekekumemengwa kasajjamu mulekekumemengwa <laughs> tell the population that you see covid yalinafu ezo ezezi satu hmm. ate covid nze mwesomesa hmm. covid ye virus ekomawo nomulundi ogwokusatu yes hmm. research is not yet complete on ekyokubiri mwayingiramu mumani ti eddagala mmwe limukozesa china yakola europe neekola neamerica neekola nebungereza kakati bayinza okuba nga bakompitinga buli omu yakolanga ali ku pressure kakati bayinza okuddira kakati nga bwano nabaga nti pulezidenti museveni ne afaine muhozi nabo bonna tebaali gyekubye why you take responsibility kakati bakugambye nti n'abagemebwa bafa nsigemebwangako era nakansoli nze nokugenda mu amerika <laughs> kuba njagera mu kiiso kyabantu temwijja kundabako nze sijja gemebwako nakamu ate bamwenna babagemye ate naaluggyawa how can an important man contract gonorrhea <laughs> ati kisoboka ati naba bagenyi mwambala masiki eh, ati ndi narujja wa kutoja kulufunda ndi sikya kulufunda sija pike namwe byamu bimumemengwamu tikagati abantu bonna bage mwamba tatu ne basoke batulage ku balwa bali gambye mm. nti olokuba eddagala nino bali se banamala yo dozi simanyi se basatu mm. baba de bachali mu wiki ki mm. position nze nabagamba nti john wezili eza medical the most efficient test for covid is an apple mm. kasolya apple ngekawa mukama mm. nokugamba nti bwoba ekivundu tokiwulira mpunyirwa bulungi anti hmm. nze nabisoma nga nibo tebanabisoma jono zituziina hmm. naye buli waliteeka abantu mu stampedi ah, ah, where the dead bodies i'm not denying kuba baasi bayiga ayogedde yekayogedde nti kitekaliyo kubanga okubba okubba okubba nga byagala kubba tebiwulyayo compra reviews myam saying let us maintain the vigilance gundi company zikola sanitizers waliwo yaleeta sanitizer million years atudde nazo ne bagala okuleeta ebipande mu masomero tawe doyona tawumula doyona yitawumulako yeddayona tawumula kali muhereza naye afunamu yes nkugambye tigenda ku kisaawe entebe hmm. avudde kenya ngaobavudde wa bwokomawo bakebera abantu munyindo dola nkaga mutaanoomanyi sente zebakolaawo mpitirivu im not saying myaino avulaji people trust me siyinza kubaga nti covid saliyo ndi musajja mugezi muinformed naye alaming people amugagezi wa strategy nti people weare seeing nti nabagamba nti tibiteriyo moyi yafugira eggwanga ku mupiira hmm. moyi balindanga abantu nebalinda moyi ayingire nga bayingirira bwerere nabasasulira yefu hmm. pepe on tension because of covid how can yo bringe evaccine abantu nebatajja even now yalamirire kakati akasirwako bakoze bintu ebyo gakanje nti nabalina covid nabo bakwatibwa ekitegeeza okwegemesa n'okutegemesa tekirina makulu webalugema omwana akwatiddwa olukusense lumukwata naye tabe tawiikeninga nnyo atagemwa ekyo tebakirina mumitwe tebakirina tebalina bacommunicators ganoonya kubba buppi explain first explain because you are talking to peasant those who are vaccinated are they safe those who are vaccinated when it comes back What's their conditions? Do they prepare? Are they prepared? Or you explain. Unless you complete all of the doses, then you have not done, you have done the work have done. naye ekintu fe mututya mututya kubanga fe temusobola kutubbiramuexpert <laughs> on uganda's politics am an expert on mass communication sikola nabyamwebyo byabusiru you from doing mass communication, to communicate with the masses, mm. I understand. And people will ask, but you are not talking about something new. Mm. You are talking about COVID. ate ka tusobodde omukonteyininga tumanyi n'okwetritinga yalowoozaako nti aliweereza ku zumu kati eh, kamwe nge babimba bati balinze bwataba mu lisiti bwali olabe gwadduka mwebaze gwadduka bwali musabe natamuteeka mu kabineti eh? tumwebaze gwalabe esebe kinoesene mumawulire tumwebaze bamuwadde kino nakino museveni natateeka tumwebaze mumawulire tadda kamwenge embuutu museveni asanyuseko kubeekamwenge alabe embuutu bwezivuga alaba abasajja alaba amasanyu gatalabangako ategeere abamulemeza okufuna obululu mu bitundu byewaabwe kakati mbadde njagala okukubuuzaako zaake bwe baali eh, nga balayira nga puresidenti bamulayiza zaake yasituka n'aleekaana n'agamba nti free our people ekintu ekyo kyogerako kyenkola ya zaake hmm. nti kadaga abakubawangulira tebaalikabazakkamalako baalifunyira asamba akabokesi nebifo kyovula nkugaa nti nawandikakatabo kange option zero kataka yadde talina option gyabadde alina okgenda mumbeera yonna mumbeera yonna omunyekera yamukutteko yes kati ekyo kyebayigirize mmwe kubanga bidandisali bamubuuzanga nti bidandi yagamba ye luli baali bayina kyebayita speaking nerongo foram hmm. besi ne bamugaa nti yayogeredde mu foramu nkyamu hmm. yes bidandisali yegamba yes i know What Message says, we also know it. But in which form did he say? Mm -hmm. Make that statement. Mm. bitandyetuuka ekiseera naye okwogerera ku folamu ekyamubitandi <laughs> baali gyeserenga ekibiina nga tamanyi abuuza banne nga naye tebakyamuyita wabadde emiting entebe ntisagitegeddeko yabing sidelight kyobalaba nti idetect easily nti ffenyaffe yatugamba nti nembwa emanyi gye batajagala era embwa emanyi gye batajagala terinyayo for seven years ive gone to state house once ive gone to ogero house once to collect my chair baga ivamu emisota and i don't intend to go there kubanga omugoyo yagamba nnavuma nazare kati nzireyo mukube mhm. emuganda taddayo omuganda akugajewalie wavuma omuntu toddayo kati ekyazaako ekyo kyogerako ati nkugambye nti mm. zaakeyoyo ye gurupu yemu zaakogoloza nti waabano banna bali basente all these boys i don't trust them i don't trust noble boys bona bafere the only opposition leader i trust in this country is mukisha muntu unless he disappoints me yeka gwosuubira yeka bana bala bonna bali basente sente ziringa njaga aginywedde bamulaba bakoze ebizimbe bakoze eki abaali abaava abaali bakoze eki but you lose you cannot become a virgin twice abo bonna balidde sente abalidde nebawayo azayuda yesu kaliyoti naye yabawadde taliddamu bbawo gwe do you know that im highly respected in this country kubanga tulyanguzi yes airanga salimuseranga mi kuba namugambye nayogedde katambudde nno hmm? nabagambye nti ababayimbize nti bemuwa sente bagenda kuvako okuwampa gavumenti mitare bandi mugiwa nedda lwaki bana abayimbi bakolaprison bandi omumilitary yeyaabwe kayanja patoni wa military band ye tebabawa dde akantu ate aba reserve nabo tebabawa nembagambe yakola ebyo takolera mu interest za museveni tetulina bwe tugambira nti abayimbi baali balina okufuna abantu situmulaayi okuyamba buli ali mu kizibu n'ababbaala n'aba engoye abomuwino engoye enkadde tebatunda n'abaaki because amtaken serious salimu saliranga mi andi said eh, mukugaba sente siyabikola nagenza okuwulira hmm. nga bano balina ku akawunt ebaali bagenza okuja enteaaokujoga bantu wano genda nga bulya sente ngamuyimbaki muyimbira katonda mwemwayimba enyimba mwajawano nemuyingira mukalulu kafe temwakatta abayimbi namwe mwetaaga okufuna sente ono emiti edward okuva ekazo agambye nti tusimanyi mukulutamale webale nyo webalire eddala uno bamukuletedde ono nagamba nze eddamba ronald ekamoca naye lwaki pulezidenti tabajjako escot team netubafuna kubanga <laughs> tubakoyi bannange <laughs> eh? nedda <laughs> ah, ah, ate kakati kwekyenkubuulira eh. kakati obukuumi bwa sipiika hmm. kati sipiika ina kubanga bu bagenda mugundi kati babagamba bukenya wotu benefit by retiring hmm. he refuse to retire kati benefits tazifuna yes lwaki anti tolitaya minisi nti olitayalinze tolidda kakati ekitegeeza museveni ayagala mumalamu maanyi nga tamuwa sente anti nedda ye yakiganye kati alitayalinge ate namwandu aba n'olubuto okujjako nga bayi alulekamu alina kulitayalinga alangiriyes bukenya masidikira nti abulitayat abenefitinge muki mulitayament benefits kati bo bagenda mu bintu ebyo nga bato bukenya ali myaka nkaaga oba nkaaga mwetaano awulira kyakyagala ekintu ate buli kaseera bwajja bamulimba nabano jombo yakoze bartde nebagendeyo nebakolaki kuba basepikulatinga nti akomawo mm. kakati ekyo kyembabuulira abazungu abo mubalaba abazungu prime minisita wa bungereza woofiisi ye watuula poloti te nage obutebe buli bwe buti mm. abazungu tebakolangako bintu biri attractive okujjako defense nti pulezidenti wa amerika eyaforce one bc naye obama recent eyaze mu east africa hmm. nakyalako ewaabwe kenya ngaalaga south africa kuderivalinga pepe funi hmm. obama era nayo akati kankubuuli every time every change of government in america 7000 jobs change overnight abasoka be babadde boogera gundi ono yakomeddewo omwogezi gwe yali akobe yakomeddewo obole abono bebabeeranga mu monito okuvuma museveni noona ali mu new vision kyova olaba nti eyajja okumakya neyajja oluvanyuma benkana naye gwe eyo sisimu ngisoma obusajja okimanyi nti no obukulembeze buzeeyo enguru abuddeyo eh, kubanga owinyi eh, doro eh, atute obulamuzi ekyo museveni abaana bange kati nga nze naabaana balezi banereegamu mm. nembalaba nga batandisa okumpisaamu amaaso mm. nyinza okudya omwana wamwenyinaze nemuwa obusika kati museveni kyakoze nawa owenye doro olanya kakati museveni yakayasigalekuoza nti mwe yayina message gwakisindikira you people you believe nti mwe muli entitled to rule nti you threaten me the northerners are coming back museveni give you what you fear most i'm telling you this is a message in my opinion Museveni n'agendera wano abasajja abo tebatwala obuyinza nebuddayo ngu bannayuganda naye waatufuga bulungi emyaka asatu mu etaano ku mukikuttemu kibalemye abaganda bo tebayinaayo twafuna mm, mm, mm, twagirwona twagirwona bagereka nono ali waggulu ffe batuse busi abo bokyafa ate mbabuulira nze nze ndi honest singa museveni teyakomyawo bwakabaka singa baganda tuli bulungi kubanga obwakabaka tebwaliwo bamuwanga baaliwo bamugwisa niye obwakabaka olwakomawo olwakabaka olwakomawo abasajja ne bebembeka ku kintu abaana baganda balwanye ne babembekako abaganda baganda babawandikiranga mmeeko hmm. abakomyawo obwakabaka be batutta amuteringeyo naye museveni yabukomyawo yanti bapawulo muwanga webali kati hmm, basamwiri mugusa webali kati datayip abaganda baali abamanyi webali kati tewali nomu nebabere mengo nebiba biki nebikutendevu ukaniekyosiweepawa nebikutendevuntnekanzyoco byona nebitira ddala gundi eggwanga nebizisanyawo <laughs> ono oh, agambye nti nno <laughs> mwebala emirimu mbadde sinakkiriza bya covid abantu eno bali mukupanikinga nti nobadda mu lockdown the nacomon cause biruma eggwanga eh. bt hmm. letes oba gyekiri oba tekiriyo hmm. nabagamba nti ebintu ebimu biringa ddiini oba kwambala eddiini bwetali bayegganya ekyokukola ekirimu amagezi if i maintain myself covid without covid nembeera kirin nenkola byonna what by rulesnnalinamulamu kakati ono agambye nti omwami owebusogaagambye nti omwami yomwagala nyo please talk about kakira tufa permits are not nowayer nobolere abawebusoga omukazi yabamaze nakumati nakoma ti baletamadivani babaa bantu kati ye nakoma ti ebikajjo yabiguze hmm. bivaibisoka nebirakamutu akuba nesente ezikutambuza bas ekyo kyawedde tekikyaliko nakani yes hmm. kakati ono agambye nti nno ah, polisi asante yapunda nimateke kankubuze before you talk about himself mm. mbaganzi highly disciplined instructions bezikola mm. don't blackmail the government because of the past kaso yalina musajja we yalwana mu angola hmm. nakukusa enjagati yamuba amasasi yamugaka kuba amasasi nzijajaba abaana naye bwe sikkuba kijja kuleeta disipuline mumaje hmm. bwosoma isolo ya amerika mulimu omusajja wamete mugeno makasi makasi yali mulwanyi nnyo naye yavaako olutalo lwa korea amerika yali emaze okuzingako korea yonna hmm. makansi nagaa nzira mu amerika nkoleki nalegera amaje enyingi za amerika nezikuba ebibuga bya china china yayungulanga abantu akatikalamba mhm. ekyayamba eh, amerika yali emaze okutraininga baparatroopers abagendanga behind enemilizms hmm. nebatesa 1954 amstis korea nebakitimamu but makansi was cotmason eyali president wa america yagamba nti inspite of his earlier contribution if we don't try makaso before the court maso and send a strong warning to the armed forces american armed forces bano abavubuka abagenda ne batabinira te hmm. baali babulakamiringa basaba sente basaba kino basaba kino babagamba mwe muli basirus ogwe oh, mulimo gwamu gwe mulina okutuukiriza yes mulimo gwamu era wano waliko ku mulembe gwa miini petros eh, eh, eh, gundi emotoka etwala amafuta yakwata omulimu nekivubaawo kukisaawo hmm. kakati omulimu gutawanya nnyo egundi naye omusajja bamwyitanga maswere bano bamusangako hmm. yaliko inspekita nyina opolisi deputy hmm. maswere yakola obwenga okuva ku fire waliobanga akozesa kimunye naguzikiza naye aminiemuwaki baba wa midaati kyekyokka ate omudaali ogutaliko nakantu ono mr tamani mulundi weyakuweereza mwagala nyo naye njagala mbulire lwaki toyagala linnya lya muku wa purezidenti oyo atutawaanya hmm. eh? yawerera nze naye nze mbayamba buyambi hmm. mi nabagambe okutta omusajja hmm. eyatomerwa endiga nga bulwanira mukazi hmm. idasnotipe hmm. mi omutima gwange tegusobola kukulembeze i don't have any qualities of leadership minesmobilize people nti kakati obaŋŋanya emyaka musanvu sirinyangako mu state house sibalabangako abo banalwiso emyaka musanvu abo nebasinireo kati oyo ayina omutima ngogwakanaibyerita sitabantu nebamalao ekitegeeza nze sibalwanyisa nti mbagana nti amopositi yopulezidenti opoloje gundi mbagamba nti muleke omusajja ono akyalina emyaka emirala ki etaano gyeyalayidde mm. abagala iwasiru yanga weiti weiti obanga n'abali kayukasite kanso balinda naye ogenda toka toka waliwo ali mu toyo ayagala okubeeramu bakonkona ntiokayukasite kanso toka toka toka baka beta chika ane chino chiti na chino chini kubanga bwali badde bwali toka toka toka toka toka <laughs> ati mbadde si orderly my advice to you ndi kakati makamba boli echa kuba mote baba boli hmm. echa ali chat family yete mama hmm. family yade biyete mama hmm. abana abawala bati bagala mu muganda wabo ona aliko kati baba de bawogira abayekera eh yes ngati bagala muganda wabo asiki what has happened taata waabwe afudde ate ono sa tebalidda kakati kintu tebakitwala bubi ati kyenkubuulira nti my advice ffe tubabuulira nti omukazi ayina byayina okukola nga batanafa ne bakukwata mu lusuku ng'oyenda baga omukazi ayinze ne bate bannamuziika you are still married to a cops abasamu bakuwa nnaku kyenda nti ennaku kyenda bwekiyitabo nga tutute lubuto lwa muntu ndoza kati bwekamuzaata afumbi kati esawe nafumbiwnayeyukikwete yali agala okufuga eggwanga nyerere namugaa nti kijana waca gundi kamalao kuyitawo mukapa agendenawe kikwetonti kati ono waffe alemeddeko abaana tabawa mukisaolidde waliwo ekiseera lwekijja okutuuka nga ensi teggwawo gwe batondera okufuga obwa pulezidenti ajja bufuga gwe batatulidde kufuga bwa pulezidenti bagireeta saava anoddalewe kubanga mumugenda kutakula era museveni emu ku nsonga e-, ekubya bakadaagaako awoninga abantu nti nbd is interested museveni talese ekifaananyi kibi nti bapurezidenti abajja bajja kubeera nga yebalemereko ah, tekiriyo museveni katonda yamuwa omukisa gwe tina opposition gyemuyina kuba nti mu uganda omuntu ali mu opposition yaliwoonekiriwa abubeka webusundu agambe nti nakwagala nnyo talina kyayogera ku kirala ate ono bamuyita totaddeeko linnya message sijja kugisoma ndowooza byebyo mukulu tamala enjagala tusibule hmm. obudde bwe bubwo bannanaye nkugambye hmm. nti bano hmm. kati tugatteko kataka abayingira mu kintu kino mukiyingire nga mukimanyi nti kimeketa kiina disipulini wakyo ate bwekiwandula ogenda mubwafaza manya tojja kuwasa ogenda mubusiyazi omanya nti kyokozese ekizoozi tebakikolangako <laughs> okukola ebyo ojja kubabuka tojja kuzaala bwogenda mubukristaayo kitegeere eyoyo bawasa eh, kakati ekyuma kino kiina tekisosola te, te, te, te, te, te, te, te, nze kwalo yange yonna n'abasajja banabenaale mm, mm. especially the mafias mm. okusabuja kitinga ku tocha ne bakukuba kabusinga enkuba gyeyankubamu gyenja omulagaku mbabuulire tusibe wano sente ne bwendi banfudde mhm. kabusinga ne kulubya oba abaana babe oba bazukulu baabwe bajja kufukamira ku kapuliya gwe bateekemu sente eziri kwevalenti ne miliyoni kikumi ngaomutego gubamalawo njagala okumalamu kulu byane kabusinga okubakubanga ku bantu nokuba nti nyabo baali bamu okyawenyera nokuba mumulalu bayisenyera bamukebera omutkakati nabantu kyebaa bakola ate lina maanyi ate lina disipulini togenda mwenalemugivemukola ebirala naye naalemu nga kata kafuluma ngambabazi ayingira kitegeeza nabo bakkiriza kati ekyo mukitegeere tegeere yes bweowasa omukazi omulemu ojja musindika mukagaati bwofumbira omusajja omulemu ojja mufumbira mukagaati yes ayagala embizzi ava mubusiraamu alina okuva mubusiraamu nemba bakutta nekino kiri firi hmm. kakatikati olanyazina waliwo omutamivu atagala ava mukirabo <laughs> kati olanyatolayagala boni bagulibo batya bati nokoleebyo <laughs> kati naye mwe naye tujja mulabako nga bamufulumya <laughs> ngadduka ngadduka kale